Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar unos trucos de, de supercampeones, unos hiper para hacer bueno. hacemos? Bueno, hoy es el tiro, el tiro normal, del tiro normal, el tiro normal del nivel 1, o sea, el hiper 1 de Oliver Atom o de cualquier jugador, es triángulo lita X, así se hace bueno. El segundo es tiro de oleas, cuando está el balón como en el aire y le pega con el pie ahí siguiendo. Ese, ese tiro, que es de hiper 1, es de olita X triángulo. Bueno, el gol de chilena, que es el de olea, lo puede hacer cualquier jugador. Bueno, ahora el gol de chilena, de, que es de Oliver, se lo puede hacer Oliver, que es triángulo, triángulo X, de, de hiper 1. Bueno. Ahora el tiro del tigre, que es de Steve Fuga, que es X, X, triángulo y listo. Ese es el tiro, pero el de, de Hiper 2. Bueno, bueno, tiro especial de Oliver. El tiro especial de 3 o de 2 sería triángulo X triángulo. Tiro de águila, del que hace el tiro de águila, bueno. Tiro de águila es X triangulita de hiper 2. El tiro de, de la navaja de, navaja de nivel de hiper 2 es cuadrado, lita, cuadrado. Bueno, el tiro de águila de del, que pues hay en la historia eh, que es después de antes de Steve Yuga jugar bueno es el que hace ese tiro el número 10 bueno el tiro es XX cuadrado. El, diper es el 2 o el 3 o pues. Bueno amigos de YouTube, eso fue todo por hoy. Adiós y gracias por eso. Suscríbanse y denle like arriba.